Mamy 15 lutego, pierwszy oblot po zimie. Pszczółki wychodzą ładnie. Idziemy dalej zobaczyć. Gdzie nie niegdzie wylatują. Oczyszczają się. O, jak widać na śniegu fekalia. Bardzo dużo tych fekali wszędzie. Oczyszczają mielita. Dla nich to jest bardzo dobry okres. Proszę zobaczyć. Tu ule jednościenne. Prawdopodobnie szybciej się dogrzewają. Bardzo ładnie wszystko. wszędzie tutaj fekaliami. Śnieg jeszcze leży. 15 luty czy 15 lutego pierwszy oblot, oblot pszczoły w 2017 jedna z pszczół siadła mi na ręce wszędzie fekalia Już tu wszystko widać w fekaliach. Wiadomo, im dalej, tym lepiej. <clears throat> Bardzo dobrze oczyszczą się jelita pszczół. Po pół godzinie jak to wygląda. Pszczoły latają. 15 lutego. Kup bardzo dużo. Wszędzie tutaj. Ale najwięcej przy jednościennych. Najwięcej pszczół wyleciało. Można wyciągać z tego jakieś wnioski oczywiście. Ładnie się pszczoły obleciały. Jesteśmy na pasiece u Damiana. Jest to największa pasieka, którą posiadamy. Najbardziej doświadczona. Pszczółka sobie przyleciała. dogrzać się. Zdrowa pszczółeczka. Mamy dzisiaj 16 lutego. Pszczoły się obleciały. Jest to pierwszy oblot po zimie. Widać po śniegu. Pełno śladów. Jest godzina 12. Wszystkie te ule są ocieplane. Powoli pszczółki wylatują. To prawdopodobnie z wczorajszego oblotu jeszcze zostało, ale dzisiaj wyjdzie reszta. Z każdą minutą pszczoły chętniej wychodzą. dogrzewają się i latają. <clears throat> Są tu ule naszej własnej konstrukcji. Warszawskie poszerzane z dużą ramką. Naszym zdaniem najlepsze ule do zimowli. A teraz jedziemy na pasiekę Biroyal do mnie do lasu. Chodźmy sprawdzić pszczoły obleciały się na pasiece Biroja. Żadnych śladów nie widać, aby się pszczoły obleciały. Niestety. mamy roztop słońce około 10 stopni 16 lutego bądź 16 luty jak to woli gdzie gdzie pojedyncza pszczoła gdzieś tutaj lata ale to chyba jeszcze trzeba poczekać są to wszystkie ule ocieplane warszawskie poszerzane doskonałe do zimowli może pszczółki czekają na wyższą temperaturę do oblotu u braci już się obleciały więcej słońca bardziej dogrzane ule spowodowały to że pszczoła wyszła to widać, jak kapie. Z uli. Tu widać, że ciepło ucieka środkiem. No ucieka. Wydostaje się. Wiadomo, powoli, powoli, ale widać, gdzie jest najcieplej. Nawet czuć trochę. W tych ulach też widać. Tutaj bardziej z przodu kłąb się uwiązał i dogrzewa. Jakaś pojedyncza pszczoła. Ciężko ją złapać. No nic, poczekamy Poczekamy chwilę, może coś się wyklaruje za jakieś pół godziny. Jest godzina 14.20. Idziemy sprawdzić, czy coś się obleciało, czy wyszły pszczoły, czy jeszcze nie. Ale już widzę stąd, że, no, że jeszcze nie wyszły. Trzeba poczekać. Trzeba poczekać. Gdzie niegdzie widziałem jakąś pszczołę. Ale to mówię, jedna pszczoła wiosny nie czyni. Może w weekend. Na weekend zapowiadają ładną pogodę. W dzień i w nocy będzie temperatura dodatnia. Prawdopodobnie wtedy się oblecą w lesie. Jak widać, no tu jest ograniczone światło. Niestety. Choć no nie wiadomo, czy stety, czy niestety, bo jak będzie większa, wyższa temperatura, to mniej pszczół zginie. Tak uważam. A wy jak uważacie? Możecie wpisać w komentarzu. Pozdrawiam. Be Royal.